这首歌要站起来唱，这首歌要站起来唱。OK，男孩别哭，走。我给你描述一个灵魂。 他拥有不谢的青春，每当夜色降临，就会轻轻歌唱。他唱着一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑。是不是每个夜晚都要这样？为了爱，去用清醒交换？男孩别哭，美丽世界的孤儿。可我的心，我的家在哪里？ 在哪里的我的朋友，静静地听，有个声音在说爱你。闭上眼，跟随他，跟随他，就像跟着希望。那些城市上空飘着一颗颗不安的心，他一定也曾在这跳着欢快的舞蹈。清风吹来，让我感到一阵迷醉，那婆娑的身影，太阳般光线。 那些男孩一次次的叫着寂寞妈妈，爱是否能抚平他们内心的内心的伤痕？孤独的人呐，我要带上你走。Boy, boy, boy, isolation, bye, bye, bye, bye, bye, a one night stand, d a n d dancing no way, don't, don't, don't, don't, don't be afraid. Boy, boy, boy, isolation, bye, bye, bye, bye, bye, a one night stand, d a n c e dancing away. Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't be afraid.我跟你描述一个灵魂。 拥有不谢的青春，每当夜色降临，就会轻轻歌唱。它唱着一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑。是不是每个夜晚都要这样，为了爱去用星星交换？南海别哭，美丽世界的孤儿，可我的心，我的家在哪里？ 在哪里的我的朋友，静静地听，有个声音在说爱你。闭上眼，跟随他，跟随他，就像跟着希望。那些城市上空飘着一个颗不安的心，他一定也曾在这跳着欢快的舞蹈。 吹来，让我感到一阵迷醉。那婆娑的身影，那阳光光线。那些男孩一次次的叫着寂寞妈妈，爱是否能抚平他们内心的内心的伤痕？孤独的人呐，我要带上你走。Boy, boy, boy, isolation, bye, bye, bye, bye, bye, a one night dance, dance, dancing no w a y don't, don't, don't, don't, don't be afraid, boy. Boy, boy isolation Bye, bye, bye, bye, bye one night stand Dance, dance in the way Don't, don't, don't, don't Don't, don't, don't be afraid 这是一个放肆狂妄的年代，我们的身体怎能时刻拥抱在一起，去见证这样的爱情早已筋疲力尽。你脸上轻狂挂着深深的泪痕，我的心，我的爱，还是跟着梦想远走，去寻找另一个生命。他会带上我走，boy boy boy isolation，bye bye bye bye bye a one night stand。 dance, dancing no way. Don't, don't, don't, don't, don't be afraid. Hey, boy, boy, boy, isolation. Bye, bye, bye, bye, bye. A one night dance, dance, dancing no way. Don't, don't, don't, don't, don't, don't be a boy, boy, boy, isolation. Bye, bye, bye, bye, bye. A one night dance, dance, dancing no way. Don't, don't, don't, don't, don't be afraid. Hey, boy, boy for isolation. Bye, bye, bye, bye, bye, of one night stands. Dance, dancing away. Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't be OK OK，哇，这首歌这首歌唱下来好爽，主要是鼓手老师打的也很爽，辛 <laughs> 苦辛苦了，辛苦了。